pa! Gummy Bears! I'm so... Oh my God, wala pa ako nakapag-ayos. Welcome back to my channel. So, nana sa tayo mga video karon. Nanawag ang Lazada sa ako ah, and naana ang atong gi-order gikan sa Lazada. Nag-try ko order sa Lazada tong 11-11 nila, no? And this is my first Lazada purchase online shopping na ko. So, excited ko nga ang si kay ano ni kinalabasan. So, I'm gonna wait for them to call again kay dili sila katod sa amo ah, kay grabe ka soap sa amo ano. So, dili sa bukid nun, grabe ka rare ang amo ang mga dalan charot. Rare jud ka nang kwan siya, dili kay siya ingon bitaw established, established gid kanang basta sudlonon siya ang amo ang lugar no. Nahulat ko sa ilaha karon. Yung sa chef So, abangan natin. A few moments later. So guys, nandito na ating parcel. Yeah, I'm so excited. My God, this is uh, the first, first, first, first. Anyat-nyat, anyat-nyat. First na to nga parcel. Yay! Ate Melena! Ay, natulog. so, mag-unboxing ta. Hayek-ish. Oh my gosh. So, mag-unboxing yun. Bugat siya. Bugat yun siya. What's up, Gummy Bears? So, nandito na ating parcel from Lazada. So, mag-unboxing tayo so, si Lazada. Ayan po, si Lazada. And this is my first um, purchase sa Lazada, no? So, first time na ako mag-online mag, mag shopping. So, ito siya, Abrihan. Glenmanny Corong Hospital. Ikasukan ko sa lalaki, kaya ano siya. Sir, di kayo kakabalo sa mong direksyon. oh my God, bago kami dere no, nagpuyo, eh, yun na mo kabisado ang dalan dere no. So, pasensya po sa kuya na na nag-deliver sa akin. Ayan po. So, ayan. bubuksan na po natin si Family Assessor. Tada! Kompleto tayo dito. Office ko kaya itong bahay. paboras pero kanin mo impatient kayo pero very excited kayo na makikita sa oh my god guys yes yes oh <laughs> ayan this one ito yung nabili namin so ito yung dalawa yung binili namin ni mami kasi nananghidod ko sa iya isa na ba or duha sa inyo siya duhaon so here it is my Lazada purchase and my bubble wrap stress reliever. So, i-open natin ang isa. Baka stone yung mga oh, goodness. sana. Feel talaga siya. Ayan, oh. Wala pa siyang, ano, wala pa siyang open. ito nangangate. Power bank. Yan po guys. Power bank po yung binili ko sa Lazada. So, ito po yung power bank natin. At talagang totoo po kung ano nga doon sa photo. And Apple Technology, thank you so much na nag-click na Oh! Ilaban siya. 75. Ito yung power bank at saka meron siyang cord. Ito yung cord eh. So, bitiguruhan. <laughs> Yan. So, meron siyang guide. At hindi ko naintindihan, mga kaibigan. Naintindihan niyo po ba yan? Hindi siya mag-focus. Hindi ko po siya maintindihan. Pero anyway, salamat po sa first na ano purchase. So, napakasaya. Ang saya-saya. I hope enjoy nyo ang aking unboxing sa aking first Lazada purchase. And in fairness, hindi naman masama yung first Lazada purchase ko. Napaka mabait naman po si Kuya yung nag-deliver sa amin sa parcel ko. And as what I expected, it's so talagang kagaya ng ano, powerbank ng sister ko. Yan po, if you like this video, please give it a thumbs up. And wag mo kalimutan na mag-consider ka subscribe to my channel for more kalokohan ko. And comment down below if nag-purchase ba kayo sa Lazada. Bye-bye!